jongeni hmm, ubona ngantoni uba heyi ya akathandi le nto nyhani ubona ngantoni hayi masifumane omnye ubona ngantoni ngomlomo wenzani umlomo uqumbile agaphinde uthethe uthini ke ukhamisile uyashawuta uyakhwaza